Todavía no llegamos a esa ruptura. Oiga. Quiero las manos al aire, de todo mundo, todo mundo. pero acá se termina. Saben que sos viejo y quieren que disfrute tus últimos días. <laughs> Vos no sabés rapear a doble tiempo nunca lo sentiste. Vos no estás contento, tengo el atrevimiento de enseñártelo desde el 2012 se encuentro. Este pibito me intenta decir que yo voy a perder. Yo tengo la rima bonita que habita en el equipo, mucho más arriba del saber. ve, que te rapero rápido peor que no No sabe hacer doble tempo Encima la competición y me juega a mí el ladrón se cree que son todos de su condición No, no soy de mi condición, yo tengo flow lo que vos no tenés Eso no te lo enseñan, eso no es puntaje, eso es algo que sentís y comprendes Algún día aprender a agarrar la pitita para poder hacer la rimita Pero todavía no se le habilita, es hora de tomar No, no me gana camarada, yo te moto no llegaba Dijo que no tengo flow, tampoco doble tempo en esta sala Vos hiciste un doble tempo, bien tatita, doble doblegada Cerrá el ojete, acá lo ves Para escuchar un doble tempo de esa manera volvería con Cody en el 2010 <laughs> Es más, lo hacía mucho mejor de lo que hoy vos lo haces O sea que no me hables de guachines talentoso, hoy te perdés